Kış geleversin mi? Sentyabın ayağı geleversin. Oktyabın baş geleversin. Әйгерім жаңағы мынау үйдің бияқ жақтағы гүлдерді да суарайын дедім суғарып қоймын бірдеге е отырсаң е отырсаң сон жүт кейде келіп отырсаң тіршілік па е тіршілік еле қысқасы жеу көзімнен пранттар карантинде жөн жетпейді ой пранттар дауысы қайдағы паркке карантинде қайдағы паркке қай жақтағы паркке пранк дейді брак ме ал е өліп кетсе қысқасы мындай да кухняда жай жумушка аткан мамам деп жумушка атсам мен сен келип туруп чачы баяғыда баягыда эсиңдеби мен артынан келип кучактайын десем жанагы камыр жуурган өлүк менен башыма бердиргениң қой коеле эй э. каякта арак сыракта қой э. кой кой кой болбойт э, уксаң и сонун пранки мұндай қыла е ей нұрбек е анда давай мындай қыла да мен <laughs> мындай душта жуынып жатқан болдым да нұрбек полотенце берші дегенде сен келіп тұрып қолыма ше ойыншық жыланды беріп қоясың да мен деп лақтырғанда емес жырқап күліп қаласың иә егер мындай кім мындай жөніне жасайыншы тыныш мындай тіршілікті қыла берейінші просто тажап кетті нұрбек жат білесің менде бір идея бар таза эле зеригип аткан болсоң анда мындай кыласың азыр кыска шортигиңди кийесиң сыртка чыгасың жөн эле максаты жок элечи мындай чыгасың дагы анан милициялардын жанына барасың милициялардын жанына барып орусча сөгүнөсүң деп сөгүнөсүң анан алар сени видеого тартат болды мына лайк мына популярный мына саған прак э, жақсы де екен а и анан кейін болса ше мына қыласың сені бір 15 күнге қамайды қой жырға авиация алып келесің зато тамақ береді нормально жақсы жақсы бағады ал жақтачы тамақ іштар бекер а жіберші молодчы е анан кейін мындай анан шыққаннан кейін мындай екіншісін тартып қоясың қанша тартып қоясың кечирим сурап сураттар кечирип койгулачы он беш күн мурда силердин жаныңарга келип дедим деп мына лайк болотпей сонунда мына лайк сага мына эй бир кыска шортиңди таап келиш керек экен а эй туруп тур азыр бүп шортиң кыза жок эми калың болуп калат катат мен мо костюм бар ғой мен төртінші классымда апам алып берген моны қызым киіп қазір сен өзі білесің бе сен маған байпақ алып берілген екен алып беремін де не болып жатасың мен ше ешнәрсеңді білбеймін маған жаңын киім алып бересің әйгерім кел жаңа пырак пе не ошонун тарта береличи тартпайм жаңа тартам дегенде тартыш керек болчу тартпайм мен сөздү башкага бурбасын таппай мына жаңкиім бересің дедім біле бересің елім не болатасың е эми алып беремін эми мынау карантин бүтсүн анан алып беремін да не болды эми мага карантин карантин ур ойноп айтыптым го жаңы кийим алып бересиң мен башымды көтөрүп жүрүшүм керек алып берем алып берем жерде отырып тұр жылбай мен санауречный қысқа шортик сұрап келемін ай нұрбек не болып тұр кім өліп карантин дағы бір ай ұзартып салышыптыр ушул эле эмне болуп кетти деп коем мен не, ушу ушунча деген эмнеси эй продукту жок болду продукту Ун түгөндү май түгөндү сахар жок туз жок акыркы уга нан жасаган нанды да түгөттүң го тур барып кукуш эжинден карыз калып келбейсиңби ачкыдан өлөлү Ноги. А. Наке. Нол. Көкчай. Нол. Но 2 килос құм шекер. Но гречка. 5 кило. Но варенье. Жаңағы тұз, сахар. Но приправалар. Но 1 кап жеп жата берем не болды саған менің киімдерім бұл о молодец сенің киімдерің елдің барлығы карантинге ызы болып продукта ағылып жүрсе сен не қылдың өліп талып жазға киім алып алайын киім қымбаттап кетеді деп жеп жата беремін киімдеріңді Sumkalbet Bilim. Nedir bek? Değil, güldür ve soğuk koç. Testi rozalarına. сен башкарасың үйдө акыркы чечимди ким чыгарат чечимди сен чыгарасың да анан эмне мага указывать этип атасың тигини кылып кой муну мындай кылып кой деп мен өзүм билем качан тамак жасайм качан кир жууйм качан үй жыйнайм түшүндүңбү качан гүлдөргө суу куям тез бияка туруп кел мени азыр бияка түшкүрүп чыгышым керек азыр ошону жөн эле айтып койбойсуңбу бияка кач деп чаап башыбызды қалдық жақсы бұйырса аз қалды ей нұрбеке екеуі жаңа танышқансыз есіңдеби ой есімде <laughs> есімде есімде экөөбүз жолдо кетип атыпсың атам машинасын монтип уруп кетті келе го бампер былчып моторунан майлар атып түтүн чыгып пожар болуп сен атаман качып байкип жетип монтип ұрды <laughs> эле эстетпечи эстетпечи <laughs> ай оор ауыр күндерімнің бірі ошондо сага атам айткан билесиңби машинамды оңдоп бер же кызымды ал деп деди билесиңби ошо ооба ошондо машинасын оңдотуп бергенге эле макул болсом болмок экен эмне болду эмдигиче давно кутулмакмын да оңдотупчу сени тандап алып карачы мына көбөйүшүп кеттим тамаша бар суу алып келгилечи